大家好，今天是二零二一年十一月三十号，星期二。今天咱们话题呢，咱们聊一聊还是 AT&T。关于 AT&T 呢，因为今天呢，也有也有不少网友在这个频道上留言哈，问 AT&T 今天跌的比较厉害，盘中的时候大概跌到了百分之五点几。 当然，并不是它一个股票在跌嘛，也是大盘整个今天就是比较比较这个波涛汹涌汹涌吧。这一个很重要的原因呢，就是这个鲍威尔小样儿翅翅膀硬了哈，这个刚刚被这个提名了就开始要放鹰。 呃，这这是一个主要的原因吧。然后市场解读呢，就是认为它这个可能会加快这个债券的 taper，所以呢就比较恐慌，就造成了这个股票市场的一呃一个比较大的这个一个暴跌吧。我呢其实本来就像我给这个网友留言一样，其实我觉得百分之四百分之五，其实在投资股票的这个情况里，这真的不算是什么太大的一个变动，特别是在这么一个就是说。 大盘在在这个大跌的时候，那么你的这个持有的股票如果跌个百分之几，这都是很正常。那么其实投资股票的过程中，就是一个呃，我我不想说哈，这个好像是一个修炼哈，但是实际上呢，确实是有点儿。我的体会呢，就是说在这个股票市场里头，你要想赚点小钱呢，你就要是吧，就聪明一点就够了，对吧？或者勤快一点。 或者这个耳朵灵一点，眼睛尖一点就行了。但是好像走长了呢，嗯，总的来说还是得你得能这个耐下性子来。跌的时候呢，你看你能不能攥得住，别一跌了呢你就都卖了。那么涨的时候呢，也是看你这能不能攥得住。包括我自己也一样，我一开始，特别是我一开始做期权的时候，觉得哎涨个百分之二百够了，对吧？嘁哧咔嚓，因为期权涨你要看准了，那么几个星期、一个月、两个月。 撑死三个月涨个涨个几倍涨个两倍三倍都是很正常，甚至可能更多，对吧？期权就是这么一个东西，嗯，包括股票也是一样。呃，过去呢也经常也看也看准过好几次这个股票，但是一般来讲呢，就是从这个低点的时候，一般来讲你涨个百分之百你就心就慌了。 就觉得哇，已经挣这么多了，不会不会不会了吧？那么就有可能就就卖了。那我呢？你看我过去看中的这几个股票的话呢，仓位比较重的这种持仓，我最多的可能也就是涨到三倍，我也就真的是受不了了。这个。 这个诱惑太太巨大了哈，这个是涨的时候的一种诱惑，然后这个跌的时候这种恐慌呢也也有很多，我自己也有很多，对吧？这实际上很很大程度上讲是对你的这个信念的一种考验吧，就是说你到底你到底相信不相信你自己说的话，你到底相信不相信你所相你以为你相信的东西，对不对？所以。 啊，当然这个有点儿， <laughs> 有点儿那个百分之四点几、百分之五哈，不至于这么煽情。Anyway，咱们呢，呃，就看一下，因为我今天其实也看了一下这个新闻，好像也没有什么太好的解释，这个为什么 AT&T 呢？ 就是作为他自己这个股票来讲，跌了百分最多的时候跌了百分之五。这个晚上的时候，大概看到这个 Monty Fu 有一篇文章，那么我先分享给大家。Monty Fu 这篇文章呢，就是呃发在晚上的六点四十多，他解释了一下啊，或者说是他揣测了一下为什么股票今天跌了吧。那么他的解释呢是说什么呢？他是说这个今天啊，他的这个 AT&T 的。 这个通信的 CEO，这个 Jeff MacFresh，呃，这哥们儿就是咱们那个照片里的其中的一个哥们儿，最左边那哥们儿。他在这个富国银行的这个叫什么技术媒体啊和和和电信峰会上的这个发言，那么他说呢，这个这个 AT&T 这个 CEO，呃。 不是 A t 呃是 A T N T 通信的这个 C E O，说他这个客户的增长啊，可能会，呃，比起去年呢可能会放缓。那么，呃，他说的是什么呢？就是维尔纳，我们认为下一年不会像今年这么强劲的增长，因为过去这一年其实它增长的确实比较，呃，比较多。呃，一会儿我们会有一个。 图专门来看他到底具体说了什么哈，嗯，他说的是这个后付费用户呢，这个他的意思呢，就过去这一年的增长很大程度上是因为就是美国给大家都发钱，所以大家都有钱了，于是呢就都去，对吧，买买新手机啊，升级手机计划呀这样，但是呢随着这个发钱的结束，那么这个。 消费者就不会那么大手大脚，那么导致他们可能这个，呃，这个是这个用户增长上可能就不会像，呃，过去的这一年这么强。然后他还提到这个 EBIT，那他认为 AT&T 能够在增在在扩张这个市场占有率的同时，能够保持盈利。 呃，这话怎么理解呢？其实我的理解就是说什么叫 <laughs> 有有，一般情况下你在扩张市场份额的时候，你是不计成本的，对不对？那么也就是说那时候你不能是不能盈利的。那么当你要顾及到盈利的时候，就说明你的市场份额不会有一个特别大的一个增长。他实际上是想说的是这个。 那么这个也没有问题，对吧？AT&T 本来就是比较保守了，所以这里面呢，其实没有太多的信息，就是，呃，只言片语吧。然后更多的，我想是也是一种猜测，它这个为什么今天会有这么一个大跌？那我们接下来呢，可以看一下这个具体的，因为我去 AT&T 的官网找了一些它，呃，官方的这个今天这个在这个峰会上的这个发言稿。 咱们看一下他具体说了什么。那这就是那哥们儿，那个通信的那 CEO 叫 Mike a l f r e s h 呃，我看了一下他的这个发言稿，然后我摘出来一些我认为还有一点儿有一点儿干货的东西吧。因为其他的都是一些不拉不拉不拉，对不对？没什么太多的实质性的东西。他这句话说的很有意思，就是说呢，他在这个。 呃，他说在过去的这个五个季度，公司那个这个叫什么用户的呃，就 deliver 了，就是怎么说呢？呃，交出了一份这个在十年内都是最好的一份结果，对不对？一共是增加了大概净增加啊，不是增加，而是你增加减去。 毕竟还有的用户会退网，对不对？就是入网减退网，最后净增加了四百多万的这个后付费用户。呃，因为大家如果这个对通信行业比较了解的话，就是后付费行业一般来说是运营商认为是最有最有利可图的，而且多数情况下，第一呢，他们都一般的会花费会比较多，比那个就是预付费的要消费能力比较强。另外呢，他们。 呃，粘性也会比较高一点，因为它转网啊可能会比较麻烦一点，它所以这个都是各个运营商最最看重的一个客户群吧。那么它这个 AT&T 过去这五个季度净增加了四百万，这还是挺亮眼的一个结果，呃。 与此同时呢，他还增加了一点四个民了，就是一百四十万的光纤用户，这个也这个成绩也不错了，对不对？因为毕竟面临这个有线电视网的这个竞争，那么这个一百四十万用户也不错了。呃，同时呢，他说这个就是移动移动这部分呢，这个交出了这个叫什么 best ever，就是前所未有的这么一个好的。 eBIT，那么他这上说的是啊，就是第三季度就刚呃十月就过上个月的二十一号，他们季第三度季报的时候报的一个三百分之三点六的年增长，呃，这个他说的这话呢有两个词儿吧，就是挺有意思的，就是第一个他说 best in a decade，就是说在十年里头最好的，啊，那么他。 听起来好讲，好像 <laughs> 就是说有点儿，这已经到头了。就是说，这是我们最好的成绩了。好像它似乎是哈，至少是有这种可能，给人一种感觉，就是它似乎在暗示下一个季度就不会这么亮了。所以，这个可能是那个《猫力富》那个作者也也在猜测它。 这个下一个季度的这个业绩未必有多好的这么一个理由哈，当然只是从一个用词哈，稍微有点这个有点怎么讲呢？这个就猜测的意味有点强。另外，它这个 best ever 呢倒还好，就是说它至少是好像是一种，就是我跟过去比，这是呃 best ever，所以这个还好，没那个给人感觉那么就是要收尾的意思啊。 那么接下来他又说什么呢？他说这个，他说是回应他对于之前 CFO 他们就是另外那哥们儿，呃，另外一个一个人他那个呃 CFO 说的，他对于二零二二年的这个前瞻呢，呃，他们认为不会有一个叫巨量的一个这个从这个行业的一个就增加吧，就是说他们认。 他是用一种委婉的方法吧，叫 outside industry net s，就是说 outside 就是就是比正常的更大一点儿，对不对？就是说不会有一个更多的一个用户的增加吧，因为他过去的就像他说五个季度这个用户增加非常快，那么他认为这个就。 到下一个，到明年很可能啊，不会有这么大，不会有这么多增加。其实这个也不是那么奇怪了，因为毕竟嘛，他们这个主要是主要他们的业务在美国国内，美国这么成熟的一个市场，对吧？ 啊，能够增加出几百万人，对吧？咱们在从中国来讲，也觉得几百万人那不不算啥，对不对？北京一个区可能都不止这个。但是在美国，它一共就三亿人，然后又有三四家大的，然后还有一堆小的，这种竞争非常激烈的市场，有四百万的能增加一年已经就算不错了，对吧？那么他说到是什么呢？他认为这个 AT&T 这个 Go-to-Market Strategy 呢？ 就这个会让这个公司能够有一个更健康的这个需求，所以呢，这里头还是有一个 healthier，什么叫 healthier？healthier 就是说我不赔钱嘛，对不对？所以还是跟印证了刚才咱们看到他说的那个 profitably，叫什么？ 啊，get market share 或者什么，就是说你你又要增加你的市场份额，又要有利润，这个就是所谓 healthier，反而就是都是一些啊有点隐晦的说法吧。那么我看到这儿的时候，我就觉得它是这个 go to market 是什么意思啊？怎么就就 healthier 了？后来我就查了一下，然后这 go to market 是什么东西呢？其实就是一个市场策略。你这市场策略就是。 通过回答这个完成这几个任务，然后达到一种市场的一个，呃，怎么讲呢？就是说扩大市场的这么一个目的吧。就是你要回答你，就是其实就是一种深挖客户群的这么一种策略吧。你要回答你为谁服务，对不对？你能提供什么？然后你为什么他们要用你的服务，对吧？然后 where 呢？就是说他们怎么能够用到你的服务呢？他到哪儿能找到你们呢？How 呢？可能就是有他怎么能够。 差不多吧，反正 how 跟 where 好像也也有点相关，然后 when 呢，就是你可能有一个市场的计划呀，或者是一个比如说有一个网络扩容的计划或者什么这些，这个我就是也是好奇哈，他因为他把这个 strategy 这个策略好像觉得它挺有价值，那么 AT&T 可能就是这些年采取了这么一种市场策略。 那么我后来又看了一下具体到 AT&T 它这个 go go to market 的这个策略到底说的是什么呢？这是我在一个网呃网站这个稍微旧一点的一个文章，这是它的一个这叫呃这这女的就是咱们一开始封面上那个 Christina Chen 啊是个中国人哈，但是好像是成，嗯，她是这个 AVP AVP。 看起来可能应该是 associate VP，可能就是副总吧。某一个副总，他是负责这个呃企业移动解决方案的这么一个副总吧。那么他解释的这个 AT&T 的这个五 G 的 go to market 这个呃策略呢，主要有三个支柱。第一个支柱呢就是移动，那这不是废话嘛，对不对？五 G 你可不是移动嘛，对吧？那么 第二个支柱呢，就是固网，这个呢是 AT&T 呢是以它的一个优势，你比起来 Verizon 或者比这个 T-Mobile、Sprint，呃，肯定是它这个固网是它从最早的这个老 AT&T 到南方贝尔、什么西南贝尔这么继承下来的祖业，对不对？这个是确实是它的一个优势，所以它也嗯。 它有这固网呢，比起这个移动网会有一些这个独到的地方，比如说安全性啊，比如说速度啊，所以呃可靠性啊这些，这肯定是一个优势。那么第三个呢，他说的是这个 edge，就是所谓边缘。呃，后来我又看了一下他这个具体说的那个，他这上还说的，他用的是一种叫 software-defined network，叫 SDN。那么所谓的这个。 它这个边缘边缘计算和这个 SDN 的技术呢，就是说简单的来说，就是说它是把呃传统的话，你你一个网络呢，那么你在这个边缘上，比如说有一个有一个你的设备，然后有一些数据，那么它要进行计算的时候，它要把从你这个终端把这个数据都传到这个。 运营商的，比如说这个中心机房，对吧？然后你到机房里头，把数据合在一块儿，然后计算啊、优化、乱七八糟这些。那么这个 SDN 这个网络跟传统网络不一样呢，它有点就像类似于端到端，就是说它不是说把数据只都给你集中过来，然后你因为你集中过来以后还要再分发回去，特别是对于这种比如连锁的这种大的公司，对不对？它你要把数据。 从每一个边缘的节点都拿到核心来，然后当这个另外一个边缘节点需要用那个数据，你再给传过去，这本身是又效率比较低，另外呢也会造成比较慢，对不对？所以它呢就是它这种技术呢，主要是服务这个呃怎么说呢？企业客户吧，或者说是这种对对这种实时计算比较要求比较高的这种客户。 所以呢，这个基本上就是他的所谓的这个 “go to market” 的这个呃这个策略的呃核心吧。那么回过头来再说那个他那个通信的 CEO 那哥们儿还说了一个呃他在最后他说的这个他预计第四季度的 EBIT 啊，我们在之前呃视频讲过很多次这个 EBIT 啊，就是他们在这种。 这种标准的大公司，他们特别是上市公司，他们很很看重这个 EBIT 它的这个息税前利润的这个数字。那么，它预计这个第四季度 EBIT 它的增长呢，会超过第三季度的水平。那么，刚才咱们那个图里，他说它第三季度增长了百分之三点六。那么也就是说呢，它第四季度呢，估计比三点六百分之三点六要高一点。当然了。 嗯，也不是很高，对吧？反正都是一位数的增长，但是呢，只要能够比上一个季度增长更多，其实倒也不是什么，呃，至少是一个这个正常的信号吧。那么除了这哥们儿，这个刚才的那个通信的那个 CEO，要这个呃，刚才是在那个富国银行的那个那个。 叫什么峰会上的讲话？那么未来的一段时间，他们我看了一下，AT&T 挺逗，他有一堆的高管要出来，要出来这个亮相哈。呃，那么一个呢是这个 Stan K，他是这个整个集团的 CEO，他会在十二月六号，也就是礼拜礼拜六，会参加这个这个 UBS，就是叫什么瑞信的这个呃瑞士瑞士信贷的这个。 呃，这个峰会上他会讲话啊。我在他这个照片，呃，所以现在我们不知道，我们还没有他的这个要讲话的内容哈。我们只能等十二月六号再去看他，他有什么新的东西能够呃给这个投资者提供这信息。那么我下边呢放的这个信息呢，就是他的这个呃叫高管的 insider transaction，就是说他的。 呃，在过去六个月里头，这些高管也好，董事也好，他们自己买入或者卖出股票的这个这个记录哈，大家就能够知道。我们之前也谈过几期。那么他呢，就是在这个五月十八号，用二十八块八毛一的价格，他买了一百万。所以呢，呃， <laughs> 所以好多网友觉得，哎呀，这个跌的有点心疼哈，但是。 你看他其实比比咱们还心疼的，对不对？啊，这个，那么下头这个啊，这个人也是我们之前在这个呃 Insider Transaction 里谈过他，这个 Pascal d e s r o s e s 他也是在五月十九号哈，用二十九块六的价格，呃，买了将近六十万啊。 所以呢，他呢会在这个这个 Stankey 的发表讲话的第二天，会会会有一个叫 Webcast，就是一个网络的一个广播吧。他是 CFO 嘛。那好，那今天呢咱们就简单聊这些啊。这个坦白讲呢，没有特别多的更新的信息，毕竟也没有季报，也没有什么。 大的事情，今天的这个大跌，很大程度上讲就是随着大盘往下跌，对不对？嗯，希望呢对大家呢有所帮助。那么咱们今天就这么多，谢谢大家观看，咱们下一期的博尔财经再见。